11 июля 1997 год. Сколько тебе лет сейчас? 25. 25, да? Э -э мобилизирован? Мобилизирован. Из предприятия позвонили, сказали, табель номер закрытый, ну, ты, и ты знаешь, куда идти, и все. Так многие попали. А родом откуда? Ну, город Свердловск, Луганская область. И то есть ты пошел в военкомат, да? Ну, пошел, а куда-то, вы все равно забрали бы хоть так, хоть так. Силой? Ну как, или на улице поймали, или пришли бы домой, повестку бы дали, тут без разницы, не угадаешь. Семья есть? Не, не жена. А, мама, папа? Да, родители есть. И отец и мать, да? Да, да. В Свердловске живут? Да, да, там же. Э, а на предприятии каком ты работа? На шахте. Шахтер? Да, да. А сколько платили? Ну, 24 тысячи рублей, вот так вот где-то. А в, когда мобилизировали? 24 февраля этого года. Э, а сколько обещали платить? Здесь, на войне, вы имеете в виду? Ну, поначалу так не говорили, а потом 76 тысяч рублей. Это рядовому составу. Э, а зашел в Украину 24 февраля, да? Нет, с 11 марта. Но ну, никто не говорил, куда повезут. Просто типа, <coughs> извините, две недели полигона. Но я как вообще до этого не служил, типа говорили, я никуда отправлять не буду, все, типа срочная служба. Угу. До этого ничего не говорили, потом отвезли, и все, никто то есть, ничего не знал. С неподконтрольной территории завезли на подконтрольную Украине где? Ну, в Харьковскую область, получается. Э, это в марте, да? Да, да, да. А в плен когда взяли? В сентябре месяц. Вот, долго вы? А должность какая у тебя была? Так, ну вообще был снайпер, но ну, был прикомандирован его зод обеспечения. То есть там помогал плюрам, то бочки ему, то еще там тушенку открывал, то есть в таких боевых стычках не участвовал. Именно там на кухне крутился все время. На кухне был? Да, да, в наряде. В наряде там. А снайпер? Ну, а почему приписали снайпер? Ну как, я же, получается, при штабе же был. Угу. А там сказали, ну, в наряд и все. Потом, то есть, там и остался. Прикомандировали, там его в вроде обеспечения остался. А как взяли плен? Ну как, скитались я с товарищами неделю. Ну а потом, как говорится, вышли а там уже украинские войска были. Мы думаем, смысл нам шататься, то есть либо же передрягу попадем, либо же, как говорится, скутимся где-то, зачем оно надо. Это все так называемые лунаровские, да? Были ты с лунаровскими? Да, да, бы. да, да, я с россиянами не сталкивался. Да. А что ты говоришь, не нравятся тебе россияне? Ну зачем, кажется, у них свое было, я с ними не разговаривал, они не заезжали, то есть на базу никогда. А, а смотри, а родители где работают? Ну, мать домохозяйка, отец на шахте работает. Тоже шахтер, да? Да, да. А ты после школы сразу на шахту пошел или какая-то техникум Равеньковский, а потом после техникума в шахту. А техникум какой? Э, этот Равеньковский, ну горный. А, техникум. А, горный техникум, да? Да, да. А, э, стой, в 13 году сколько тебе лет было? Не, в 15 пошел. <laughs> В 15 техникум, а в 13 году сколько тебе лет было? Ну, 16 получается. 16, да? да? Я в школе учился. Ты в школе паспорт э, взял украинский? Ну, 16 лет получают. Да, да, есть, но он там уже просроченный получается. Все на фотографии было вклеить 25 лет. А еще какие паспорта есть? ЛНРовские и все. Российский не получал. Э -э хорошо. Вот ты помнишь эти все события 13-14 года? Ну да, помню, как тоже дома сидел, как начало бахать все. Вот это было там. Да и бахало так хорошо было слышно. Не, я говорю об этом э, референдуме и так далее, вот это все. Да, мы ну, как-то особо внимания на этого не обращал, на референдум я не ходил туда. А родители как? Да, родители тоже не ходили, то есть родственников никто в референдуме не участвовал. Вообще? Вообще никто. А родители не пытались выехать после этого всего, что случилось? Ну, были в России, получается, родственников три месяца, потом вернулись и обратно. А в России где? Город Армавир, это Краснодарский край, если не ошибаюсь. Угу, угу. Это какие-то близкие родственники, да? Ну, по дедушкиной линии, получается. то. Угу. Угу. А вот ты себя чувствуешь больше кем? Э -э украинцем, русским? Ну, гражданин Украины был, получается, а по национальности русский. Знаете, национальность, в принципе, не причукается везде, сами понимаете. Есть и хорошие, то есть и... тут зависит от человека какой То есть какой ты, такое отношение к тебе будет. А вот э, -э за что ты воевал? Ну, знаете, я воевать в общем не хотел, это а ж мне говорили, типа, что на войну пошлют, все, типа, просто прохождение службы воинской. Это война для тебя? Да не война, зачем вам мне надо было участвовать? Нет, а это война? Для тебя это война? Вот то, что сейчас происходит. Значит, ну, на данный момент, да, получается. А как, спецоперация, это, мне кажется, навряд ли назовешь. Почему? Ну, спецоперация это по-другому, а война это когда уже прям, ну, начинается все это. Э, то есть разные вещи, спецоперации, война. А вот э, тебя призвали с предприятия, родители что говорили, когда призвали? Ну, говорю родителям, ну, говорю, все равно я пойду, говорю, я пойду повестку принесут домой. Угу. А повестка-то, то есть все уже, если расписался, никуда не денешься. Угу. И звонить будет, то есть элементарно выйдешь мусор выкинуть или хлеб купить. Сразу заберут. А, ты знаешь о потерях, да, последних э, россиян? Я знаю, да, что телевизор смотрим. 100 тысяч. Говорят, называют э, число 100 тысяч человек. Вот за что умерли эти все люди? Да, получается, жизнь ни за что фактически положили. Все, пришло все. Ну, там много мобилизированных, как и я, были даже младшие пацаны. Если даже так рассуждали. Много умерло? 18-летние. Умирали? Да, ну вот эти в числе 100 тысяч, я думаю, молодые по-любому есть. Там же не все такие, что Россия, вот ты понимаешь, зачем Россия воюет? Да нет, я как-то особо новости раньше не смотрел, но сами понимаете, новости ты смотришь, оно больше, кажется, голову забиваешь. А я никогда не смотрел новости эти, не российские, кажется, нет. Родители, вот какие взгляды у них? Ну как, ну мы за эту войну, как говорится, никогда не общались, а ничего. Оно же, понимаете, по телеку одно показывают, а на самом деле другое происходит. Например? Ну, как а же говорили, мобилизация просто идет, да, допустим, вот нас, вот тех, кто не служил как срочников. То есть попал как срочник, уже как мобилизированы на войну, то есть это разные вещи. Обман получается. И на полигон говорили на две недели так. А кто, на, э, ну, а Украина, ты понимаешь, почему воюет? Да, же сам сколько в Украине прожил, кажется, на жизнь жаловался, жил себя спокойно. И плохо жилось, в принципе, до референдума. Все нормально было, да? Да, не, то есть не жаловался, жил себе спокойно, да и все. Ты, ты как бы русским э, языком разговаривал всегда, правда? Да, ну в школе когда так учился, только там стихи или что-то на украинском, вот еще. Ну притеснял кто-то русский язык? Да нет, не притесняли ни украинский, ни русский, то есть только хотел, так и общался. Нормально было, да? Да, да, никто. А вот это все, что говорят там нацисты, бандеровцы и так далее, вот что это для тебя? Ну вы знаете, тут ни одного почему-то нациста бандеровца не видел. А кто такие бандеровцы? Ой, там даже не скажу. Мы все Украина, тут откуда тут Бендера, если украинцы все. А нацисты? Нацисты это в войну были, нацисты. А на данный момент их нету. Ну, то есть я ни одного не замечал, ни в лагере, ни в СИЗО, там ни одного нациста не было. Пропаганда есть? Ну, пропаганда, знаете, она всегда была. Вот если даже до этого, где сколько столетий назад, все войны, все наш про... до чего начиналось. Пропаганда, все это, как говорится, взгляды у кого-то разные, вот, в основном такой вот. Книги читаешь? Да, ну, прочитал, там бабушки было. Неул- неуловимый. Ну, это детектив такой. Бабушки? Одну книгу за всю жизнь? Ну да, так я особенно такой фильмы смотрел, такой книги редко когда там. А какие фильмы? Ну, в основном боевики, там Рэмбо вот эти старые, терминаторы вот такой. Рэмбо, Терминатор? Да, ну такие старенькие боевики. Ага. Вот это все любишь, да? Да, да, ну ужасы иногда а смотрю. А как, как прекратить войну? Ну как, я думаю, первое, что это стоит, как говорится, нужно остановиться. Бомбежка, все это. То есть это основное надо вот это вот закончить, а потом все. То есть, как говорится, мирные люди ни при чем. Так, ну а кто напал на Украину? Ну, получается, видите, как оно все тогда началось. Но ну, получается, вот российского, вот как мы даже заехали, это то есть уже нападение, считай, было, когда нас в Харьковскую область завезли. Россия напала? Ну, можно и так сказать, получается, а <laughs> по-другому скажешь. Ну, а как по-другому сказать? Ну, кто напал? Ну, если россияне, мы заехали, получается, да, что Россия как. А тогда началось, э, ты имеешь в виду, в 2014 году? Нет, вот это с февраля, вот это спецоперация. А, а вот ты помнишь, вот 13-14 год, ну, то есть ты уже как бы сознательным был? Да, все, и бомбежки тоже все было с погоды. Бомбежки? Ну, Кто да. бомбил? А за это тоже там говорили, типа, что и Украина, там одни, одни одно говорили, то есть мнения разные у людей были. Тоже одни говорили... Свердловск бомбили? Ну да, там получается вот город из-за города там было слышно, там бах, и вертолеты два штуки летали, тоже видела. Угу. А Украина за что бомбила? Ну, ты говоришь, что Украина бомбила. Ну, это так говорили люди, типа, одни там, что Украина, другие, что Россия, тоже там мнения разные у людей были. Ну, а ты что веришь? Как Это мне кажется тоже как-то, что Украина, ну, навряд ли могла бы. Навряд ли? Да, зачем свой народ, как говорится, уничтожать? Ну, Донбасс, Донецкая и Луганская область, это же как бы украинский регион. А, а зачем Россия эти области? Вот это их не политика все, но даже не скажу, зачем он их не территории вот эти наши. Хочешь что-то украинцам сказать? Ну как, гражданство, оно ни при чем. То есть русский, это украинец, как говорится. А главное всегда оставаться человеком. Нет, я не об этом. Я говорю, украинцам что-то хочешь сказать? Ну да, можно. Скажи. Так, ну гражданские не должны никогда страдать. Все это, мне кажется, неправильно. И народ ни при чем. То есть а... Украина, она и была Украина. Вот этих бандеров, нациков я не видел, не замечал. Только одних украинцев, все. А бандеры, нацики, я даже не знаю, кто это такие. Россияна. Ну как, я думаю тоже, что все это неправильно, вот ракеты запускать все. То есть война такая, когда солдат против солдата идет. Вот это вот называется война. Когда то есть по городу, если попадает, это уже не война. Это а хуже. Да, война это война. А и, то есть это плохо, когда солдат против солдата идет. За что идет? Вот Россия за что идет? Ты понимаешь? Я никогда не понимал, честно, этого. Ну, Украина защищает свою землю. Получается так. То... Но ну, а они за правое дело. Ну, получается так, если то есть вот даже я вот, да, мобилизованный пришел, все, то есть я пришел на чужую территорию уже все.